მოგესალმებით ჩვენ პროფესიონალ გუბრებო მოვლა ბოი და დღეს მოვიგებთ ახალ ვიდეოს სახელწოდება ECDR-ში გეშინდეს და ახლა არის დაახლოებით 18 საათი ვარსახში მარტო და ჩავდავრა იმ საშიშ ვიდეოს და ვისდები არ შემეშინდეს წავით მეგობრებო მე უკვე შევარჩი ვიდეო ახლა ჩავთოთ და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება სამწუხაროდ პირველივე ვიდეოს ვერ გაუძელით. ეხლა ნახოთ მეორე ვიდეო. მეორე ვიდეოს გავუძელით, ასე თუ ისე გადავრჩით, ახლა ნახოთ მესამე ვიდეო. ყვესა? ნახოთ მეგობრები შემდეგი ვიდეო. თუ ასე გეშინიათ ბატონობას? არ ფიქრობ. თუ ასე გეშინიათ, გადაჭიეთ სხვა მაგიდას. შიშით მე არაფრის არ მეშინია. რაიღა شندقي <laughs> And Jesus did it all for us because of Jesus that we can do that. Hi YouTube, I don't know what's going on, but my house is like got a ghost or something. Yeah, that's what I'm really not sure. But look, I'm going around. You know, even This is creepy. I don't know. I don't know what's going on. There's something going on in the basement. ესეც არის ხო მეგობრებში ესეთი საშიში როგორცაც მოველოდი ნახო შემდეგი იმედია გადარჩებით Thank you. 西湖耶，不，西湖。 მოკლედ მეგობრებო საკმასაში ვიდეოები იყო და თუ ეს ვიდეო მოგეწონა მაშინ დალაიქეთ და კომენტარი და გამეწერეთ ჩემი არხი ლაკ მამა ვარ შეხვედრამდე Let's get fucking crazy